Hola y bienvenidos, bienvenidas a mi diccionario de marketing de nuevo. Hoy vamos a ver lo que es un chatbot. De una manera sencilla y comprensible podemos definir un chatbot como un asistente virtual que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto o voz. Seguro que te ha ocurrido en ocasiones que entras a una página web y descubres que tienes una duda y te contestan sobre la marcha. Eso es un bot. Se trata de una tecnología que permite al usuario mantener una conversación a través de un software que se integra en un determinado sistema de mensajería como por ejemplo Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, etc. ¿Y cómo funcionan? Los chatbots incorporan sistemas de inteligencia artificial, por lo tanto tienen la posibilidad de aprender sobre nuestros gustos y preferencias con el paso del tiempo. Siri o Cortana, por ejemplo, funcionan gracias a ese sistema, aunque todavía presentan un gran margen de mejora. Por ejemplo, yo tengo también un chatbot en mi coche que la mayoría de las veces no me entiende, con lo cual <laughs> desisto. O sea que todavía hay mucha mejora en este aspecto. Otros lugares en los que ha estado en funcionamiento en los últimos años ha sido en chats como Facebook Messenger o en aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o Slack. Tú mismo puedes desarrollar eh, tu chatbot con herramientas que te voy a dejar en la cajita de descripción. Algunas de estas te permiten crear sencillas chats de conversaciones sin llegar a escribir ni una sola línea de código. ¿Te vas a animar a crear tu primer chatbot? Si es así, por favor déjamelo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Me encantará que lo hagas. Nos vemos en el siguiente vídeo.